Thank you. Здравствуйте, наши дорогие друзья. Здравствуйте. И как всегда, перед тем, как мы начнем нашу беседу, мы хотим поблагодарить всех тех, кто поддерживает проект движения «Родные души». Огромное вам спасибо. Благодарим вас. Тема сегодняшней беседы, она, а, с одной стороны, немного необычная, она даже звучит как будто бы шуточно. Вы не сошли с ума. Но, с другой стороны, эта тема достаточно серьезная, потому что на протяжении уже скоро шести лет, как мы осуществляем нашу деятельность, к нам до сих пор, к нашему удивлению, до сих пор обращаются с тем же вопросом, с тем же беспокойствами, с которыми обращались в самом начале, еще в 2019 году. Часто вопрос звучит именно так, а все ли со мной в порядке? что со мной происходит, почему вдруг со мной стало происходить что-то такое, что можно назвать сумасшествием, что можно, можно назвать чем-то ненормальным. Вот сегодня мы об этом и хотим поговорить. Сегодня мы хотим рассказать о том, сошли ли вы с ума или не сошли с ума при встрече с родной душой. Встреча с родной душой – это всегда духовное пробуждение. Мы об этом говорили раньше много раз, и сегодня тоже будем говорить об этом. Но что такое духовное пробуждение? Когда люди слышат это словосочетание «духовное пробуждение», конечно, каждый он может представлять что-то свое. У каждого возникают свои ассоциации. Но, как правило, особенно у тех людей, которые только начинают свой духовный путь – это слово, словосочетание, духовное пробуждение вызывает сразу же ассоциации а, чего-то благостного, а, чего-то очень светлого или, по крайней мере, чего-то очень такого необычного, но всегда приятного. Всегда мистически приятного, так сказать, да? Кто-то может представлять э, сидящего в позе лотоса человека с закрытыми глазами, с улыбка на лице, у кого-то а еще какие-то похожие ассоциации. Но вы знаете, когда уже несколько лет находишься в этой теме и а много лет находишься на этом пути, приходишь к такому очевидному выводу, что на самом деле духовное пробуждение, оно бывает очень разным. И в различных духовных традициях Э, в различных потоках энергии духовное пробуждение происходит по-своему, оно происходит по-разному. И в связи с тем, что тема родных душ, она все-таки достаточно нова, вот мы говорим об этом 6 лет, и мы одни из первых, кто начали об этом говорить, поэтому это не такой большой срок для того, чтобы а у людей уже сложилось такое твердое, устойчивое а, восприятие, понимание того, что такое есть духовное пробуждение на пути родных душ. Вот сегодня мы хотим вкратце об этом сказать. Что же это такое? Что это такое именно в свете того, что путь родных душ – это путь а, с особой энергией, с особыми состояниями, которые очень часто не похожи на те энергии, на те состояния сознания, к которым уже большинство людей, ну так сказать, привыкло. Да? Если для многих людей привычно, допустим, зайти в православную церковь и ощутить этот дух, вот в хорошей православной церкви там есть такой дух, э, дух православия, и это вызывает состояние благости, состояние блаженства. И эта энергия знакома много, многим, кто, ну вот, кто чувствует энергию, кто обращал внимание на то, что происходит, когда вы заходите в хороший православный храм. Для кого-то знакомы энергии буддизма, да, кто увлекается этими традициями, кто медитирует, кто посещает различные а, самги, сатсанги буддийские, а то знаком с этими энергиями, и там другая энергия и другое блаженство. Вы ощущаете другую благодать, она не похожа на православную. Если вы, ну, допустим, очень живо интересуетесь и хорошо практикуете, тем более если долго практикуете а, йогу, или э, медитацию в традициях индуизма, то там совершенно другое состояние, состояние блаженства, состояние благости, но другое. То есть что получается? Везде благость, везде блаженство. И путь христианства, и путь буддизма, и путь индуизма. И если мы э, говорить дальше, продолжать, да, то путь суфизма, мистического направления в мусульманстве – или э, путь, допустим, тантры. Все эти пути на определенном этапе, они приводят человека к блаженству, они э, вызывают у него состояние благости, и они приводят его к пробуждению Путь на определенном Адвайта. этапе. Путь Адвайта вот сейчас. <clears throat> сейчас очень э, широко известен за счет э, Муджи, его последователя, ну и других мастеров этого пути. Везде блаженство, везде благо, и оно отличается, отличается одно от другого. То же самое и на пути родных душ. Путь родных душ, он достаточно быстро, а часто очень быстро вас приводит к ощущению вот этого блаженства, ощущения блага, ощущения единства и а, переживания высокой божественной любви. Почему быстро? Многие люди уже при встрече с своей родной душой, будь то близнецовая половинка или это может быть родственная ваша душа, многие люди с самых первых минут ощущают, переживают эти высочайшие состояния. О чем они говорят? Они говорят, что вдруг наступает такое состояние, при котором мысли не то чтобы останавливаются, а они растекаются. А мысли становятся несвязанными, человеком, а, человек наполняется вот этой высокой любовью, он наполняется этой высочайшей энергией любви, и он не понимает, что происходит. Очень часто, не всегда, но очень часто. И Тут же, вот в эти же минуты, или, может быть, кто-то чуть позже, через несколько дней, через несколько недель, обнаружит в себе это состояние, состояние блаженства. Человек как будто бы растекается, его состояние растекается. Он становится неспособен собрать мысли, он становится неспособен, ну, не то чтобы к логическому мышлению, но, по крайней мере, Э, к тому образу мышления, к которому он раньше привык, да, он начинает теряться в пространстве, он э, забыл, куда идет, он э, может сидеть на одном месте часами и улыбаться, потому что ему очень хорошо. То есть наступает вот это первичное духовное пробуждение на пути родных душ. И наступает оно спонтанно. И практически все, кто встречал свою близнецовую половинку или родственные души, они переживали эти состояния с небольшой вариацией, и они переживали еще и другие состояния, о которых мы будем чуть позже говорить. Ну вот у нас совсем недавно был такой настоящий пример. А, одна наша постоянная участница, приехав домой с тренинга, вдруг <laughs> потеряла несколько банковских карточек вдруг э, там что-то еще у нее случилось, она забыла, как пошла в магазин, откуда она пришла, как она туда приехала. То есть близкие, когда наблюдают вас в таком состоянии, если они даже и что-то понимают в этой теме, а если уж тем более не понимают, то они, конечно, переживают за вас, что с вами такое случилось, вы вдруг стали, ну, мягко говоря, не совсем вменяемым человеком вы вдруг забыли, как э, кроить э, выкройку для шитья, хотя всегда этим занимались, вы вдруг забыли, там, как <laughs> приготовить <laughs> что-то, привычное блюдо какое-то, да, ну и так далее и тому подобное. Вот вас очень сильно выбивает из повседневности. Но не знаю, забегу ли я вперед, <laughs> когда это скажу. Ну, скажи. А, мы все стремимся к этому блаженству. Мы очень любим, когда наступают эти состояния. Но так интересно устроен человек, что когда приходит это состояние, когда вас накрывает эта энергия, и вы не можете ничего делать, вы не можете собрать э, связанно какие-то мысли, вы не можете даже, по сути, говорить, потому что у вас слова а как-то раздельно выходит одна мысль, э, <laughs> одно слово от одной мысли, второе слово от другой мысли, да? и так далее. Но мы начинаем жаловаться и ныть, и <laughs> говорим, «Боже мой, я стала такой дурой, да, если говорить о женщине. Я ничего не понимаю, я ничего не знаю, мне нужно работать, а я сижу и не могу себя собрать». То есть мы как бы посылаем этот посыл, что мы жалуемся на это блаженство. Вот нас высшие силы одарили этим сокровищем, а мы начинаем обратно, да, в повседневность туда вот выходить. Вышли в повседневность, потеряли блаженство. Пришли в блаженство, потеряли повседневность. И тут нехорошо, и там чего-то не хватает. То есть э, такой вот важный момент, на который стоит обратить внимание. Если же вы в него вошли, то, наверное, лучше радуйтесь, <laughs> принимайте это. Ну вот об этом сегодня мы и хотим рассказать, о том, что на пути родных душ вот это духовное пробуждение, оно может быть кратковременным, таким, знаете, как резкий скачок энергии вверх, и неожиданным. Это духовное пробуждение, оно неожидаемо. То есть вы не, не готовились к нему специально, как, допустим, в христианской традиции, или в буддийской, или в индуистской и так далее. Там происходит подготовка. Человек э, посещает практики, человек э, читает специальные книги, путешествует по местам силы. То есть так или иначе осознанное или не очень осознанно, но он стремится к этому. И когда у него все-таки это происходит, состояние благости, состояние остановки мысли, это более-менее ожидаемо для такого человека. И он уже думает, о, вот это вот то, я к этому пришел или я к этому прикоснулся, да, он, а, ну, наверное, даже рад этому. Иногда, кстати, на этой почве возникает даже духовная гордыня. Но э, об этом сегодня не будем говорить. Но когда происходит то же самое или похожее духовное пробуждение на пути родных душ, то это, как правило, неожидаемо. В большинстве, в абсолютном большинстве случаев человек это не ожидает. И даже часто обращаются за помощью и говорят, зачем мне это вообще? Что вдруг со мной случилось? что за безумие настало в моей жизни, я ничего не понимаю, что со мной происходит, я не понимаю, зачем это мне нужно, ну и так далее. Человек к этому не готов, очень часто. И вот поэтому сегодня мы будем об этом немного говорить, чтобы была хотя бы предварительная готовность. Или для тех людей, у кого это уже случилось, чтобы не было страха чтобы не было а, того, когда вы это вдруг прерываете, вы это прекращаете, вы зажимаете, вы выставляете преграду на пути духовного пробуждения, да, оно с вами происходит, вы говорите, нет, это страшно, я не понимаю, что это такое, почему я вдруг все забываю, почему, да, мне очень хорошо, я испытываю блаженство – но почему это все не так, как, э, ну, допустим, в христианстве или где бы то ни было еще, да, где человек зашел в церковь, он испытал благо, поблагодарил всех святых и так далее, да, и вышел из церкви, пошел заниматься своими делами, как и раньше. А на пути родных душ нет. Если это с вами случилось, то, как правило, оно вас берет полностью в оборот – вы попадаете в эту атмосферу, вы попадаете в этот поток энергии, и уже просто так из него выйти часто не получается. Да, вы не можете просто зайти, или вы там попали в этот поток РД-энергии, а потом сказали, ой, хорошо, но я пойду на работу, мне пора, я выйду сейчас из этого потока, а вот вернусь с работы и опять в него зайду. Пусть мне будет так вот хорошо, когда после работы, когда дел нет никаких, а когда я буду решать какие-то свои вопросы, нет, извините, я из него выйду. Часто так не получается. Если вы встречаете свою родную душу, вы попадаете в этот поток, и он вас, он вас обволакивает снаружи, он вас наполняет изнутри, он вами овладевает. И вот в этом а, то есть из-за этого и возникает страх, возникает желание отгородиться от этого, возникает масса вопросов. Один из самых главных вопросов, если человек не готов к этому, то один из самых главных вопросов – что со мной? Я сошел с ума, и я сошла с ума, да? Вот. А, и а, сегодня как раз хотим сказать о том, что если у вас произошла встреча с родной душой, вы не сошли с ума. Вы просто окунулись в этот поток, этот поток наполнил вас от макушки головы по всему телу. Вы это даже можете чувствовать именно в теле, ощущают многие люди в теле. Вы чувствуете, как он вас наполняет, и он вас выносит в другое пространство. Вы оказываетесь немножко в другом мире. Это и есть духовное пробуждение на пути родных душ. Вас выносит в другое пространство, вы оказываетесь в другом мире, и там многое иначе. Пробуждение на пути родных душ оно вот так вот случается, неожиданно, нежданно. Для многих совершенно неожиданно. Кто-то, может быть, чуть-чуть больше готов к этому, может быть, он занимался духовными практиками, или даже он читал э, литературу, вот смотрел видео про встречи э, с близнецовыми половинками, он жаждал этой встречи, и вдруг она с ним произошла, и тогда он, конечно, в какой-то степени готов. Тогда у него меньше вопросов. Тогда нет такого страха перед теми состояниями, которые возникают. И нет э, вот этого такого сквозного вопроса, все ли со мной в порядке, не сошел ли я с ума. И если даже ему окружающие, тем более близкие, говорят, что что-то с тобой не то, ты куда вообще попал, да, что с тобой случилось, то он уже э, не очень беспокоится об этих вопросах, он может сказать, все нормально со мной, не беспокойтесь все в порядке. Это хорошо, если так, но если нет готовности, значит появляется страх. И парадоксально, конечно, парадоксально, звучит парадоксально, что страх появляется из-за блаженства. То блаженство, которое вас не то что наполняет, оно вас переполняет, оно вас захватывает, как лавина, как волна – а, настолько много блаженства, настолько яркие, сильные, великолепные ощущения вас захватывают, что вам может быть страшно, что со мной, что случилось. Духовное пробуждение – это всегда переживание блаженства в любых традициях, на любых путях, в том числе на пути родных душ. И вот когда это блаженство случается на пути родных душ, и когда оно, ну так скажем, уж очень уж большое, да, оно вас начинает беспокоить, возникает вопрос, что со мной произошло. Ну, наверное, нужно а, будет самому себе это объяснить примерно таким образом, примерно таким образом, что на самом деле – природа любого человека, изначальная его природа – это природа любви, природа блаженства. И бессознательно каждый человек, без исключения, на всех путях, без исключения, стремится вернуться в это состояние блаженства и любви. Вот, может быть, таким образом как-то сами себя вы будете успокаивать, и, может быть, вам станет а, в какой степени легче. Если вам раньше нравилось путешествовать по местам силы, вы получали эту энергию, вам это нравилось, вы запитывались ей, возвращались в повседневности, и там уже там продолжалась да, эта работа. Если вы находитесь в каком-то ашраме, а, рядом с мастером, вы ощущаете от него это блаженство, этот невероятный покой, и вам хочется сидеть, сидеть рядом с ним и вот никуда не уходить. Это было то блаженство, которого вы касались вот со стороны, да? Как вот такая красивая игрушка, которая вас манила, и вы до нее так вот слегка только дотрагивались, и вам э, хотелось сказать «не уходи, не уходи, не так ты нравишься». И теперь, когда эта энергия, она идет уже через вас, а, то вам становится страшно, потому что она огромная, эта энергия а, со стороны, она кажется очень привлекательной, очень такой желанной, и кажется, что в этом нет никаких проблем. Вот в этом, да, все, можно раствориться и так вот жить. А теперь это через вас проходит эта энергия, и вам становится страшно. Не вам страшно, а вашему уму, потому что ум начинает беспокоиться. Он пытается вернуть вас обратно в привычную повседневность. Он говорит, а как же ты будешь жить теперь? А что же ты будешь делать? А как же теперь с работой? Как с друзьями? Ну и так далее. Да, бесконечные вопросы. И когда вы находитесь в этом состоянии, вам невероятно хорошо, невероятно спокойно, благостно. А, вы можете вот именно в этом состоянии очень четко разграничиваться ваша внутренняя суть, которая радуется этому, и ум, который вас буквально-таки атакует. Там начинается на самом деле такая атака ума, что уже любой, любой зацепкой он бы вас готов оттуда выдернуть. И на этой почве возникает страх, если вы не готовы к этому, да, если для вас это непривычно. Но можно вспомнить, как вы, например, путешествовали по местам силы, как вы э, наслаждались этой энергией где-то в храме, где вот эта вот благостная такая энергия э, молитвы, она наполнена блаженством молитвы, покоем. Вы можете вспомнить эти моменты в своей жизни, когда вас тянуло в эту энергию, и понять, понять настолько, насколько это возможно, э, умом или, может быть, всей своей внутренней существом, всем своим внутренним, да, э, чем-то больше, чем ум, что это да, это то, что мне было нужно. И просто довериться этому, тому, что происходит с вами. Ну, это, по крайней мере, может помочь на первых порах, чтобы не впадать в крайность страха, не выпадать из этого состояния. Потому что вот даже говоря о себе, о моем примере, я жаждала этого. А, до встречи с моим мужчиной, с моей божественной половиной, да, а, и до тех процессов, которые начались с нашей встречи, я именно жаждала этого. Каждый день я ждала того, что, что случится со мной, что поведение моей жизни, которое мне уже на тот момент опостылило настолько, что мне не хотелось там вообще быть. А, и вот это случилось, случилась эта встреча, случилось это невероятная энергия, а, скорости космические каждый день происходило что-то за неделю уже, да, вперед. За несколько часов происходило то, что раньше не происходило за месяц. И вот с одной стороны, что-то внутри, оно наслаждалось этим. Оно принимало эту энергию и хотелось ее буквально впитывать, впитывать в себя и пребывать в этом, наслаждаться. А с другой стороны, постоянно, постоянно фоном шли вопросы а, из сознания, да, а, из ума, постоянно какие-то вопросы, какие-то примеры. То есть было настоящее противоборство двух состояний. Состояние блаженства и состояние повседневного мира, куда меня пытались как бы вытащить мои привычные программы. Вот это реальный пример. То есть э, даже если вы жаждете этого, даже если вы желаете этого, не то, что там оно случилось с вами спонтанно, неожиданно, но даже если это очень желаемое, оно происходит, все равно будет эта атака, будет это противоборство. Но если вы будете где-то там внутри об этом помнить и вспоминать в эти моменты противоборства, что это же именно то, к чему я шел. И пусть оно выглядит не так, как я это представлял, и пусть оно именно вот происходит так сейчас, а не иначе. Но знаменитая фраза Андрея Ханса «Пусть». <laughs> Пусть это будет со мной. Я доверяю этому больше, чем тому, куда меня тянет сейчас этот страх. То это вас просто выведет именно в те состояния, которые, для которых дана эта энергия. Вот э, так и получается, что если осознавать то, что у вас внутри происходит, так и получается, что вы придете к такому выводу, что вы сошли с ума. Потому что ваш ум, он будет паниковать, он будет бояться, он будет вас пугать, он будет зацепаться за вас – он будет вам говорить, ты куда, ты куда <laughs> пошел, ты сошел с меня, <laughs> ты сошел с ума. То есть э, то, что было вашему уму привычно, понятно и так далее, да, оно уходит, возникает что-то новое, вот это вот блаженство, то, что уму незнакомо, это не функция ума. Блаженство – это функция сердца, функция нашей высшей души. Наша высшая душа нам дает блаженство. Ум к этому не имеет отношения. Поэтому, когда возникает вот эта благость, возникает эта божественная любовь, ум кричит «ты сошел с ума». Так и есть. Это правда. Вы уходите от ума. Вы переходите в другое пространство, вы переходите а, в другую систему координат, в другую систему ценностей – если в системе ценностей ума есть очень-очень много пунктов, которые нам очень хорошо известны из повседневности, да, какие ценности есть у ума. Это, естественно, а, хорошее материальное положение, уважение в обществе, а, статус желательно какой-то в обществе, налаженный быт, ну и тому подобное, да, так далее, так далее. У каждого какие-то свои пункты, и ум – это прекрасно знает, и Он вас ведет к достижению этих целей. И вдруг происходит блаженство. Оно не имеет отношения ко всем вот этим пунктам и многим другим. Оно есть само по себе, и оно настолько велико, настолько прекрасно, настолько восхитительно, что переживая его, вы будете говорить, вот это и есть жизнь. До того я и не жил, я спал, я не чувствовал жизнь, я не наслаждался жизнью. Я все время стремился к чему-то. Ум мне говорил, иди туда, добейся того, получи это, и так далее, и так далее, и так далее. Я чего-то все время добивался. И вдруг оно есть просто. Не надо добиваться. Вот это блаженство, благо, это состояние глубочайшего удовлетворения и удовлетворения, восхищение жизнью, оно просто есть, не связанное с достижением каких-то целей. Вы сошли с ума. Вот здесь ум, а вот здесь ваше блаженство. Они не контактируют. Есть еще прекрасное такое <clears throat> выражение, что в знании нет блаженства, а в блаженстве нет знания. Когда вы целиком погружаетесь в блаженство, ваши мысли, мысли останавливаются, и знания вам просто не нужны. А когда вы целиком погружаетесь в знание, вы лишаетесь блаженства, вы можете многое знать, многое уметь, многое достигать, но там нет этого счастья с большой буквы, нет этого удовлетворения с большой буквы. Там есть другое – Ум неплох, он просто тот, который он есть. А блаженство — это другое. И возникает сразу вопрос. Вот всем нам нравятся такие да, изображения индуистских богов, мужчины и женщины, или Кришна и Радхи, или Шивы и Парвати, где они так, прильнув друг к другу, в таком блаженном состоянии, полуприкрытые глаза, ну или даже пусть это будет Будда, тоже полуприкрытые глаза, улыбка на лице такая безмятежная, это прекрасно. Но возникает сразу же вопрос, а как в этом жить, да? А если это блаженство, для чего оно мне дано? Если я в этом блаженстве, <laughs> я вообще ничего не могу делать. И я просто есть вот то, о чем говорят, да, просветленные мастера — вы есть, вот вы это Бог, вы это истина, ну это уже такие высокие слова, но тем не менее, вот вы в этот момент, да, вы просто есть, и вы наслаждаетесь тем, что происходит, наслаждаетесь моментом здесь и сейчас. И возникает вопрос, а если я в этом ничего не могу делать, то что же это такое, зачем оно мне <laughs> нужно? Как, как с этим жить? И опять ум трезвонит уже, звонит во все колокола, ты уже точно сошел с ума, ты Он с этим же... не сможешь жить. Как ты будешь жить с этим? Сигнализация. <laughs> Там тревожная сигнализация звонит уже все. Последние предупреждения сыпятся на вашу голову что вы должны это оставить, вы должны оставить это блаженство, потому что оно непрактичное, оно ни к чему его никуда, его никак не конвертируешь, кричит ум, да, как ты с этим будешь жить. Опять страх и опять вопрос. А тем более этот вопрос будет очень э, подкрепляться со стороны окружающих, тем более близких ваших, да. Вот если вы до того занимались всякими разными делами, занимались бизнесом, карьерой, например, да, то происходит встреча с родной душой, и вы вдруг это все не то что бросаете, но как-то сильно остываете к этому. И говорить это все здорово, конечно, карьера, бизнес интересно, но вот в этом состоянии блаженства я хочу побыть хотя бы, да, тут вы оставляете дела, и окружающие на вас смотрят, говорят, боже мой, что случилось? Человек как подменили, да, вы начинаете меняться, начинаете трансформироваться. И это еще один страх. Страх нового, страх неизвестного. Старое, оно вас уже не удовлетворяет, или, по крайней мере, не удовлетворяет в той степени, в которой удовлетворяло. И вы хотите чего-то нового, и хотите, чтобы это новое было совмещено с вашим блаженством. А, Но ну, на этом моменте нужно, конечно, сказать, успокоить, что на самом деле вот эта тревожная паника ума, она не так оправдана. Сохраняя свое блаженство, не сразу, нужно сказать честно, что не сразу, не за один день, и, может быть, даже, скорее всего, не за один год. Но, тем не менее, сохраняя свое блаженство, вы выходите на новый уровень жизни, на котором вас ждет новая форма деятельности, с помощью которой вы будете интегрированы в эту жизнь. Вы найдете в этой жизни, в социуме в том числе, в окружающей жизни вы найдете новое место. Вы обретете новые инструменты, с помощью которых будете способны, а, ну не то чтобы добиваться цели, так не надо уже, наверное, говорить, да, а идти по ступеням развития вверх, и в том числе по социальным ступеням развития вверх. Ваше духовное развитие и ваше социальное развитие, ваша душа и ваш ум, они будут объединяться постепенно, не сразу, и они пойдут вместе. Это нужно сказать для того, чтобы <clears throat> что чтобы э, не возникало действительно такого панического страха, что все, кранты всему, ничего впереди не ждет, только будешь сидеть и улыбаться, и больше ничего. Нет, конечно, нет. Но это совсем другая тема, мы об этом только чуть-чуть упомянули. Этому возможно обучаться, и этому нужно учиться. Если ваш путь, это вот действительно путь духовном развитии. И мы говорим прежде всего о пути родных душ. Если вы выбрали этот путь, и если вы а, чувствуете, что он дает вам все, что вам нужно, вот то, что там происходит с вами, да, вот эти процессы, все, что происходит преобразование, то э, постепенно, постепенно вы понимаете, что нужно учиться, нужно учиться жить в этих энергиях, в новых энергиях, нужно учиться что-то делать в них, потому что сразу это невозможно. И даже и год, и два пройдет, вы, может быть, еще и не найдете то, что вы можете делать. Может быть, и три, четыре, и пять. У кого, у кого как, да, у всех по-разному. Вот, например, мой личный тоже пример, это не очень простой пример, может быть, и не очень сложный, но я как раз закончила а, обучение. У меня было два заведения после а, школы. А, среднее специальное высшее учебное заведение. Фактически 9 лет я обучалась а, конкретной специальности. И я заканчиваю обучение с отличными дипломами, <laughs> с, со взглядом в будущее. И вдруг я понимаю, что мне это не нужно. И происходит э, переоценка ценностей. И затем через а, через два года случается наша встреча с моим мужчиной, с Андреем. И тут происходит вообще взрыв полностью всего, что было до этого. Все, <laughs> все, чему я обучалась, я понимаю, что мне это просто не нужно, но мне не пригодится. И это было настолько шок для моего сознания, для моего ума, для моего эго, для всего, что я думала, я не выберусь из этого. Но шли годы, проходило время, и что-то одно открывалось, что-то другое открывалось. И вот постепенно, постепенно тебе показывают, что ты можешь делать вот это, например, ты можешь делиться с людьми этим, можешь давать то и так далее. Не так это просто, я бы сказала, совсем непросто, но если вы устремлены по этому пути, если это ваш путь, и вы не хотите с него сходить, не хотите искать в других местах, то значит вы обязательно придете. Вы справитесь и с этой атакой ума, и с этим страхом, совсем справитесь. И однажды это произойдет, то, что ваше блаженство, оно выльется в какую-то деятельность. Вы сможете своей деятельностью передавать эти состояния блаженства. Ну, у кого, у кого как, у всех по-разному. Это если привести такую аналогию, допустим, вы учились в школе, скажем, 11 лет, потом в институте учились, например, еще 6 лет, да, то в результате получили какой-то багаж знаний и какие-то навыки. Ну, как правило, кстати, не очень большие навыки, как правило. То а, путь, вот мы говорим о пути родных душ, он требует тоже нескольких лет обучения – только в эти несколько лет обучения вы получаете такие знания и такой опыт, которые являются очень настоящими, очень действенными и очень важными в вашей жизни. Но на это уходят тоже годы. То есть аналогии, да, как мы учимся в каких-то учебных заведениях и как мы учимся уже на пути. И то, и другое требует времени. Это нужно принять. Потому что есть такая бессознательная иллюзия, что а, человек на духовном пути, ему достаточно, а, вот скажем, там на каких-то медитациях научиться входить а, в определенные состояния, на этом все. И все, на этом задача выполнена. Все остальное должно как-то, наверное, само получиться, да? но не получается само. Оказывается, что требуются еще дополнительные навыки, дополнительное обучение – и дополнительное время для того, чтобы овладеть, овладеть практическими инструментами для ведения уже повседневной жизни. Если вы хотите сохранять состояние блаженства, состояние благости, состояние наполненности, соединять его с повседневностью, то на это потребуется время, годы, обучение, практики и так далее. Итак, все-таки сошли мы с ума или не сошли с ума? Наверное, и да, и нет. Если вы сохраняете свое блаженство, то вы уже, ну, если не покидаете свой ум, нет, конечно, так нельзя сказать, но вы уже э, от него отстраняетесь, он уже не так сильно на вас влияет, он уже имеет не такую власть над вами, да, то есть вы постепенно уходите от ума, но в то же время вы довольно адекватный человек. Если вас спросить какие-то, ну, скажем, дельные вещи, да, то вы можете способны дать адекватный ответ. То есть вы не являетесь сумасшедшим, вы не являетесь человеком неадекватным. И в то же время вы ушли. Вы ушли из того пространства ума, к которому, возможно, привыкли за много-много лет жизни – вы ушли в другое пространство, новое. Оно наполнено блаженством, оно наполнено энергией, оно наполнено мудростью, оно наполнено счастьем и еще и другими вещами, и радостью, и так далее, и так далее, и так далее, да? Масса позитивных вещей. Вы живете, вы чувствуете жизнь. Великолепно. Ну и, конечно, нельзя обойти стороной тему, что на нашей планете, на планете Земля, все имеет свою оборотную сторону. А у нас, в нашей а, реальности, все двойственно. Дуальность, да? То есть, если вы испытываете счастье, блаженство, радость, покой, значит, готовьтесь к тому, что вы будете испытывать диаметрально противоположные состояния и ощущения. И это то, что на пути родных душ называется внутреннее очищение. То есть у вас э, поднимаются все эти негативные программы и внутренние программы. Вас очень сильно беспокоит внутренняя драма очень большая, и покаяние, э, и так далее, и так далее. И очень много всяких неприятных вещей изнутри вылазит. И снаружи вас тоже начинает реальность прессовать, начинает вас беспокоить, то есть вы сошли с ума, вы уже в какой-то степени отделились от той роли в социуме, которую вы до сих пор вели. И социум, он вас не сканирует, он не понимает, кто вы вообще. Вы как чужеродный организм для социума в определенный момент становитесь, и он начинает вас атаковать. Как любой организм, который встречает чужеродное что-то, он начинает это атаковать для того, чтобы э, избавиться от этого. Да? Вот. Очень хороший образ, допустим, гадкий утенок, да? Его не принимало, вот это вот э, вся его, э, весь этот курятник его не принимал, а они его выживали, выживали, в конце концов он убежал. Вот часто происходит то же самое, не всегда, но часто происходит то же самое с человеком, когда он принимает это блаженство, он становится другим, социум видит, что он чужак, социум начинает его выживать. Начинаются перемены. Начинаются перемены не только ваши внутренние, не только приятные, благостные, но начинаются перемены также и внешние, и драматичные, и даже кризисные. Да? Наступает переломный момент в вашей жизни, и опять страх, и опять ум звенит и говорит, ну я же предупреждал тебя, я же говорил тебе, брось, брось эту глупость, ты добегался, допрыгался, ты понимаешь, что это ерунда вообще, что вот то, что с тобой там ты говоришь блаженство, что это все ерунда. Вот к чему привело, посмотри, от тебя отвернулись близкие, знакомые, друзья, тебя не понимают, ты вообще становишься каким-то маргиналом, отщепенцем. Да? И вот тогда вы можете действительно подумать, сказать, наверное, я зря. Все-таки это что-то в этом есть безумное, ненормальное, и, наверное, не нужно было мне так отдавать, вверять свою судьбу вот в это состояние блаженства, так ему доверяться, да? Нет, наверное, что-то не так. И тогда ваш ум успокоится, скажет, фух, ну наконец-то дошло, теперь ты возвращаешься к уму, опять все будет по-старому, все будет хорошо. И перед вами встает реальный выбор, вернуться ли к этому старому, когда было, ну может быть хорошо, а может быть и не очень, кстати, да, было хорошо. Ну знакомо зато, зато понятно, что там было. Либо все-таки – довериться своему блаженству и сказать, да, сказать вот это слово «пусть». Пусть, значит, меня там выгоняет из того курятника. Пусть у меня внутри там происходит непонятное шурум брум происходит вообще что-то, может быть, даже страшное. Но зато у меня есть жизнь, у меня есть блаженство я доверяюсь этому блаженству. Вот если вы выберете блаженство, значит вы выберете сумасшествие, вы выберете безумие, вы выберете тот путь, на котором нет гарантий, на котором никто вам не скажет, что с вами будет завтра, через месяц, через год, но вы выберете путь, на котором вы будете чувствовать, что вы живете – и все происходит по-настоящему и так, как всегда хотела ваша душа. То есть да, это можно в определенной степени назвать сумасшествием. Вы отринули свой ум и приняли сторону своей души, приняли сторону своего блаженства. Поэтому, ну, тут уже решайте сами, как это называть. То ли это безумие и сумасшествие – то ли это глубочайшая мудрость, глубочайшая мудрость, недоступная нашему уму, но доступная нашей душе, нашей высшей душе. Вот тогда начинаются настоящие перемены, когда вы приняли этот выбор, и тогда возникает некая сила, ну, точнее не возникает, она и была, но она начнет действовать у вас, эта сила, которая потянет вас вверх, потянет вас вперед, и вы начнете двигаться от ступени к ступени, как э, в нашей школе мы говорим о ступенях пути родных душ, да, и если у вас внутреннее очищение, вас, транс, э, вас э, трансформирует, вы в глубокой драме, это 13 ступень, да, вот от 13 потянет к 14, 15, 16 и так далее, и так далее. Вот эта сила блаженства – вас будет тянуть и поднимать вверх. Она не оставит вас на этой тринадцатой ступени, чтобы вы всегда страдали. Это невозможно. Как бы долго ни страдал человек, это зависит от его кармы, как долго. Кто-то может несколько месяцев, кто-то может несколько лет, в зависимости от того, кто сколько накопил. Тем не менее, вот эта сила, сила блаженства, сила вашей высшей души, она будет вас тянуть вверх, она вас будет уводить на другие ступени. Так что ваш ум может быть спокоен, с вами будет все хорошо. Все равно выведет к свету. И вот мы надеемся, верим и всячески вас вдохновляем на этот выбор – чтобы вы выбрали путь души. Вот вы выбрали этот путь души. Вы почувствовали и осознали ту силу, энергию, которая начинает тянуть вас вверх, тянуть вас вперед. Но у вас, у вас внутри и снаружи возникает масса проблем. Они вам будут гарантированы, 100%, даже не сомневайтесь. А, и об этом не стоит молчать, не стоит стыдливо замалчивать, не стоит говорить так, что да, ну проблемы будут, но все будет хорошо. Нет, нужно говорить более подробно, более развернуто, что будут проблемы, чтобы ваш ум не ликовал, когда они возникнут, эти проблемы, и скажет, вот я же тебя предупреждал, ты меня не слушал. Вы можете ему ответить, я и сам без тебя знал, что у меня будут проблемы вот эти проблемы возникают, и вам нужна поддержка. Вам нужна духовная поддержка на этом пути, информационная в том числе поддержка, вот благодаря таким видео, как это, и другим многим видео, которые вы можете найти на нашем канале, которые рассказывают о пути родных душ. С помощью этих видео, с помощью этой информации вы обретаете поддержку, подчас спасительную поддержку. И нам довольно часто пишут, откровенно пишут, что в определенный момент наши видео и а, наша информация, наша духовная поддержка, они спасли. Они оказали неоценимую помощь, когда человек находился, казалось, на грани, что он мог очень сильно пострадать, будем говорить так, а иногда на грани жизни и смерти, и эта информация, эта духовная поддержка, она сыграла свою роль, и человек не сделал роковой ошибки, человек не опустил руки, человек не отчаялся. И он принял этот путь, и этот путь, эта энергия дальше повела его. Вам необходима поддержка, очень многим необходима поддержка, большинству. И часто это поддержка, а эту поддержку люди хотят найти со стороны. Что значит со стороны? Они э, хотят найти ее хотя бы где-то. И э, часто получается так, что ищут не там, обращаются к тем людям, которые, у которых нет этого опыта, нет опыта встречи с родной душой – но у них, у этих людей есть другой опыт, они являются профессионалами. Ну, допустим, часто обращаются а, к психологам, психотерапевтам, часто обращаются. Для... К ясновидящим, гадалкам, каким угодно, к эзотерикам, кому угодно. И если у этих профессионалов нет опыта на пути родных душ, они не могут вам полноценно помочь. Они могут вам помочь, помочь в определенной части, которую они знают хорошо – в которой они профессионалы. Ну, например, нам часто рассказывают, что обращаются действительно к ясновидящим, и ясновидящий говорит, что а, тебя ждет, вот приходит, допустим, женщина, вот конкретный случай, можем рассказать, приходит женщина а, к ясновидящей и рассказывает свою ситуацию, и говорит, вот встретил я мужчину, вот, и ясновидящий говорит, вижу, у тебя будут огромные проблемы с этим мужчиной. Брось его немедленно и брось заниматься этой всей ерундой. Ясновидящие по-своему права. Она действительно видит, что там крупные проблемы. Вот эта трансформация, внутреннее очищение, да? Но она не знает всей сути происходящего, потому что у нее нет опыта встречи с родной душой. Она не может знать, для чего и почему это происходит. И тем более она не может знать, знать в полной мере, зачем самому человеку это надо – Почему он, собственно, идет навстречу этим проблемам? Почему он не сходит с этого пути? Вот для того, чтобы все это знать, это нужно полностью пройти, ну не полностью пройти, основательно пройти этот путь, иметь э, за плечами много лет практики этого пути, для того, чтобы полностью понять человека, который к вам – обращается за поддержкой, за помощью. Я добавлю, не только пройти, не только иметь опыт, а, но и жить в этих энергиях. Потому что человек может, быть, может и испытать эту встречу, и невероятный опыт получить, но потом он может заняться чем-то другим, а как бы все равно в другой поток уйти. И это тоже влияет, потому что когда вы живете в этих энергиях, это совершенно другое. Если вы живете в этих энергиях, а, вам постоянно, постоянно приходит информация. И вот даже если говорить о том, что очень много написано про близнецовых пламен, сейчас эта тема очень популярна, а, можно встретить какие-то диктовки, какие-то послания для близнецовых пламен. Но, как правило, вот даже читая их в интернете, не находится чего-то, что идет дальше. Есть какая-то общеизвестная информация, вот она везде присутствует, а, но нет того, что есть дальше. А когда вы живете в этих энергиях, вам дается новая информация, вам приходит что-то новое, какие-то новые, новые, новые грани вы начинаете видеть и уже с этим работать. Поэтому, конечно, безусловно, очень важно, что если вы обращаетесь к человеку, и он тоже должен жить в этих энергиях, не просто баснословно или вот как бы для красоты слова да, себя называть мастером, а действительно он должен быть в этом сведущ, а, быть опытным, грамотным и, конечно же, <laughs> потрепанным <laughs> на этом пути немало. И естественно, что при том, когда вы ищете поддержку на своем пути, это особенно когда очень тяжело, естественно, что первому, в первую очередь вы обращаетесь к своей душе. То есть вы душой ищете как ваша душа реагирует на того человека или на другого, к кому вы можете обратиться, а кому, может быть, не можете. Вот является, допустим, общеизвестным, там, ну, а, каким угодно профессионалом, но вы не чувствуете к нему вот созвучия, да? Поэтому а, он вам вряд ли сможет по-настоящему помочь. А, нужно искать поддержку на пути родных душ у тех людей, кто идет по этому пути. Тогда они вас наиболее полно смогут понять, во-первых, что очень важно, и а, могут предоставить наиболее многогранную поддержку. Что у человека на самом деле всегда есть выбор. Особенно в какие-то пиковые минуты, пиковые моменты его жизни, он может стоять буквально на развилке, он может это чувствовать, что он подошел к какой-то черте, к какому-то пункту своей жизни, где его жизнь может пойти по одному направлению, либо по другому. И если а, вы обращаетесь вот в эти минуты роковые, вы обращаетесь за поддержкой, то человек, который вам будет что-то советовать, может вас повернуть либо в одну сторону, либо в другую. Это очень большая ответственность. Знаете, что всегда у вас есть выбор. Если вы слышите с одной стороны какие-то советы, которые ваша душа не принимает – то вы не обязаны следовать этим советам. Если вы слышите с другой стороны другие советы, которые ваша душа не только принимает, а она ликует, да, говорит, вот это, вот это, да, вот это, значит, скорее всего, вам туда и надо. Итак, э, тема уже поддержки на пути родных душ. Очень часто, кто обращается за помощью, в частности, на консультации, э, говорят, ну вот, слава богу, а то я думал или думала, что у меня с головой что-то не так, и, наверное, надо голову чинить. А оказывается, что, в общем-то, все нормально, нужно только, а, нужно только ориентироваться на этом пути, ориентироваться и делать правильные выборы, выборы в пользу своей души, в пользу своего блаженства. О чем самым главным мы сегодня хотели вам рассказать? О том, что когда происходит встреча с родной душой, еще раз повторимся, будь то близнецовая половинка или родственная душа, может быть, даже это ваш РД-учитель, о том, когда с вами происходит эта встреча, это означает, что, скорее всего, ваша жизнь будет полностью изменена – она претерпит очень серьезные изменения. Какие изменения? Это очень индивидуально. У каждого есть э, в этой жизни свои задачи, у каждого есть своя карма за плечами. Поэтому это очень индивидуальный момент. Какие будут у вас изменения в жизни, насколько они будут масштабными, насколько они будут радикальными. Но всегда это действительно перемены. Всегда это духовное пробуждение и возникновение – это состояние блаженства. Возникновение этой энергии, энергии РД-потока, которая начнет вас тянуть вверх, тянуть вперед, начнет вас очищать. С этой энергией вы будете идти к совершенству. И, конечно же, Ваш ум будет паниковать, ваш ум будет сомневаться, ваш ум будет вас тянуть обратно. И это будет часто выглядеть как сумасшествие. Вы идете туда, не зная куда, для того, чтобы найти то, не знаю что, как в русской народной сказке, да? Но несмотря на то, что ваш ум паникует, ваш ум, он вас убеждает – он вас э, всячески старается вернуть обратно, да, потому что для ума это более привычно. Несмотря на все это, если вы делаете выбор в пользу своей души, своей высшей души, то это не означает, что вы сошли с ума, вот в плохом смысле этого слова. Это означает, что вы сделали выбор в своей жизни в пользу своей души. Вы сделали Надеемся, осознанный выбор, осознанный в сторону начала своей новой и более настоящей жизни. Если у вас будет эта осознанность, если у вас будет этот поток энергии, значит ничего дурного с вами на этом пути не случится. Ничего дурного с вами не произойдет. Вы будете оберегаемы этой силой – этой божественной силой, силой истинной любви, силой покоя, силой блаженства. И вы будете это знать и чувствовать. Всякий раз, когда вы входите в это состояние, всякий раз, когда вы входите в этот поток, в РД-поток, вы ощущаете покой, защищенность, блаженство. И вы знаете, сами знаете – что с вами ничего дурного не происходит и не может произойти. Вы в абсолютной безопасности, когда вы находитесь в этом потоке. С вами ничего дурного не произойдет, и ваш ум в конце концов успокоится и перестанет называть вас сумасшедшим. Пройдет время, наверное, несколько лет, и окружающие люди перестанут называть вас сумасшедшим. Они просто, скорее всего, они никак не будут это объяснять себе, что с вами случилось. Они просто примут как факт, что вы изменились, вы другой человек. Ну вот вы другой и другой. То есть этот такой вот звон ума, да, он прекратится, он перестанет вас беспокоить. Вы твердо встанете на свой путь, и вы будете твердо уверены, что вы идете правильным путем – Ваша душа будет на месте, ваше сердце будет спокойно. И внутри будет большая, необъяснимая, наверное, в чем-то сумасшедшая уверенность, что все есть и все будет хорошо. Да, и хочется еще сказать, поскольку для нас действительно поток родных душ — это невероятно родной поток, и в нем мы находим все, поэтому мы живем в этом потоке уже 6 лет и еще, дай Бог, много-много лет будем в нем жить и ориентироваться, учиться. И нас очень радует, когда другие люди нам присылают письма, в которых э, вот именно такими словами пишут нам. «Я не знаю, что бы я делал без этого РД-потока», я не знаю вообще, что у меня было раньше, и не знаю, зачем мне искать что-то в других местах, потому что я чувствую, что в этом потоке, в моем родном потоке у меня есть все. Вот это все большими буквами. И когда вот люди пишут такие письма, мы понимаем их, невероятно понимаем и очень радуемся, что действительно люди испытывают то же самое — и они оказываются настолько преданы этому пути, что не может не радовать. Вот хочется пожелать, если вы действительно обрели свой путь, если вы чувствуете, что это ваше родное, что в этом вы находите все, или как минимум 99% всего, то идите, несмотря ни на что, будьте преданы, и однажды вы обязательно придете.